тең салмактуулук абалы туруктуу туруксуз жана кайдыгер эгерде бул абалда нерсеге аракет эткен күчтүн вектордук суммасы нөлгө барабар болсо анда нерсе тең салмактуулук абалында мисалы столдо жаткан топ жана жарым шарда жаткан топ тең салмактуулук абалында буларга таасир эткен вектордук сумма оордук күчү жана серпилгичтүүлүк күчү нөлгө барабар тең салмактуулук абалынын үч түрүн айырмалайт туруктуу туруксуз кайдыгер тең салмактуулуктун түрү нерсенин бул абалдан чыгышы кыймылынан көз каранды столдо жаткан тең салмактуулук абалындагы шарды карайлы бул абалдан шарды чыгарсак анда шарга таасир эткен күчтүн мааниси жана багыты өзгөрбөйт күчтөрдүн вектордук суммасы мурдагыдай эле нөлгө барабар шаардын жаңы абалы кайра эле тең салмактуулук абалында болот мындай тең салмактуулук абал кайдыгер абалы болот жарым сферанын чокусундагы топтун кайдыгер абалы мындай бул абалдан бир аз жылышуу болсо анда топ алыстайт жана тең салмактуулук абалына өз алдынча кайтып келбейт бул абал туруксуз деп аталат топтун туруксуздугу мындай түшүндүрүлөт кандай гана чокудан жылышуу болбосун топко тең аракет этүүчү күч топтун жылышуу тарабына багыт алган жана топ алыстаганын уланта берет жарым сферанын түбүндө жаткан топтун абалын карайлы эгерде топту бул абалдан жылдырсак анда кайра өз абалына кайтып келет топтун мындай абалы кандай гана жылышуу болбосун ордук күчү жана серпил күчтүүлүк күчүнүн тең аракет этүүчү күчү жылышууга карама каршы багытталды тагыраак тең салмактуулук абалына жыйынтыгында топ бул абалга кайра кайтып келет мындай абал туруктуу деп аталат нерсе көтөрүү кыймылында гана эмес айлануу кыймылында дагы тең салмактуулук абалында боло алат алдыңыздарда горизонталдык огунда киргизилген сызгычты көрүп турасыздар сызгычты ары бери кыймылдатып абалы кайдыгер экенин билебиз туруктуу абалды түзүү үчүн сызгычтын бир башына жүк илебиз эми сызгыч тик абалда жайгашып тынч абалда демек бул туруктуу тең салмактуулук абалы болду сызгычты бир аз айлантып көрөлү сиздер көргөндөй бир нече термелүүдөн кийин сызгыч мурдагы абалына кайтып келди Thank you.